Ceci est la première d'une série de vidéos où je vais essayer d'expliquer les grandes lignes du modèle genus. Euh, dans cette première partie, on va examiner le concept même de modèle dans l'histoire et en cosmologie en général. Vous avez ici un des meilleurs portraits que l'on possède du philosophe grec Aristote qui vivait entre 384 et 322 avant Jésus-Christ et qui fut le précepteur d'Alexandre le Grand. Alors vous allez voir que Aristote avait conçu un modèle, une représentation de l'univers qui se basait sur des constatations expérimentales qu'il avait été faites, donc des choses pour lui qui étaient absolument indéniables. Alors ici vous voyez Aristote qui est monté au haut d'un mur et il tient à la main une plume et un caillou. Alors il lâche la plume et le caillou et évidemment le caillou tombe plus vite que la plume et Aristote en déduit, euh, de par cette expérience, que les objets lourds sont plus fortement sensibles aux forces que les objets légers. C'est le premier principe d'Aristote. Voilà. Aristote se promène un jour euh, sur le quai d'un port au bord duquel sont amarrés des bateaux. Il a une idée, il détache un des bateaux et il repousse le, le bateau euh, d'un coup de pied et le bateau se met euh, en mouvement et il constate que derrière la poupe, il y a des tourbillons. Alors c'est un homme logique, <clears throat> il se dit mouvement tourbillon, et eh bien le mouvement est dû à une force, cette force ce sont les tourbillons qui poussent le bateau. Voilà. Et la preuve c'est que lorsque le bateau s'arrête, les tourbillons s'arrêtent aussi. Donc tourbillon, force, bateau. Voilà. Donc ça c'est le principe d'Aristote, si les objets se déplacent, ils ont animé d'un mouvement, c'est qu'une force s'exerce sur eux. Et vous voyez tout de suite qu'il manque à Aristote un concept, un mot, qui à son époque n'existe pas. Donc nous allons voir une seconde expérience. Il y a des expériences dans l'existence qu'on peut faire avec un matériel très simple qu'on trouve dans la vie de tous les jours qui vous permettent tout d'un coup de prendre conscience de concepts extrêmement profonds. Euh, je vous suggère la chose suivante. Vous allez dans un supermarché, vous prenez un caddie, vous le remplissez à bord de victuailles, puis vous mettez derrière et vous le poussez et vous le lâchez. Et évidemment, le caddie continue à avancer. Eh bien, un premier constat, ce ne sont pas les tourbillons d'air qui sont derrière le cabis qui le font avancer, c'est l'inertie. Et si vous étiez venu à l'époque d'Aristote et que vous ayez pu introduire ce concept, vous auriez complètement changé la science de l'époque parce que Aristote ignorait le mot inertie. Voilà. En effet, du temps d'Aristote, lorsqu'un archer bandait son arc et décochait une flèche, eh bien, tout le monde était persuadé que si la flèche continuait à avancer, c'est parce qu'il y avait des tourbillons d'air qui la poussaient derrière. troisième principe de la physique d'Aristote, il existe une correspondance euh, directe entre les objets de l'univers et la géométrie. Euh, et la géométrie, ce sont les objets usuels, la droite, le cercle, le sphère, choses comme ça. Donc il fait une classification entre les objets euh, périssables, non permanents, et puis les objets célestes qui sont divins, qui, qui sont incréés. Et cette classification est faite à partir de l'orbite de la Lune. Donc nous avons le contenu de l'univers sublunaire. Alors tout ce qui est sublunaire, c'est ce qui est soumis au changement, nous-mêmes. Et ce qui change, eh c'est quelque chose qui a un commencement et une fin. Donc c'est la droite. Hein. Tout ce qui est périssable va selon une ligne droite. Par contre, ce qui est divin euh, doit obéir au dogme de la circularité. Les planètes se déplacent selon des cercles. Ça ne peut pas être autrement parce que le cercle n'a ni commencement ni fin, donc c'est l'image même de la permanence et du divin. Mais dès la plus haute antiquité, euh, les hommes sont quand même capables de faire des repérages assez précis de la position des planètes euh, sur la voûte céleste, <laughs> en se basant sur les constellations qui sont sur l'arrière-plan. Et euh, <coughs> force est de constater que la trajectoire d'une planète comme Mars, par exemple, n'a pas l'air de suivre euh, la règle édictée par Aristote, euh, selon laquelle cette trajectoire devrait être circulaire. Alors là, nous, on a un dessin qui montre euh, la distribution des, planètes circulant autour du Soleil, ce que nous savons maintenant, ce que les anciens ignoraient, et on a représenté la, trajectoire de la Terre et la trajectoire de Mars. Alors, euh, la Terre fait un tour autour du Soleil en un an, mais Mars boucle son année en 22 mois. C'est presque deux ans. Donc ça veut dire qu'au point de vue vitesse angulaire, elle est plus lente, elle va moins vite. Et ici, on a représenté deux positions de Mars et la Terre, avec un segment qui les joint, et on a fait figurer un segment dans l'arrière-plan qui représente, qui évoque euh, l'inscription de la trajectoire de Mars euh, sur le fond du ciel. Alors maintenant, avançons un peu dans le temps. Euh, les deux planètes avancent sur leur trajectoire. Ok, le, l'image de la trajectoire de Mars sur le fond du ciel se poursuit, mais tout d'un coup, euh, il se passe la chose suivante, c'est que comme la Terre a une vitesse angulaire plus importante, elle, se présente tout d'un coup en avance par rapport à, la trajectoire martienne, et euh, ça se traduit par un mouvement de recul, euh, par une boucle. Donc ici, nouvelle image, la Terre poursuit son avancée et euh, vous voyez donc que euh, sur le fond du ciel, euh, la trajectoire apparente de Mars va s'inscrire avec, avec une boucle. Ça colle pas du tout <clears throat> avec le dogme de la trajectoire circulaire. Nous allons nous projeter maintenant cinq siècles plus tard. Claude Ptolémée vivait il est né en 100 après Jésus-Christ, il est mort en 168. Il connaît les travaux d'Aristote, euh, il connaît le dogme aristotélicien, cette vision qu'il a avec ses différents principes. Et il sait aussi que les trajectoires des planètes, dont la trajectoire de Mars, ne peut absolument pas coller avec une trajectoire purement circulaire. Donc il envisage euh, de faire bouger la Terre. Vous savez, à toutes les époques, on se dit pourquoi ne pas envisager une idée complètement folle. Quoi. Donc Ptolémée se dit pourquoi est-ce que la Terre ne bougerait pas Et à ce moment-là, mais il tombe sur une impossibilité. Pourquoi mais Parce que suivant le dogme d'Aristote, si les objets bougent, c'est qu'un champ de force s'exerce sur eux. Vous avez vu l'histoire de la plume et du caillou. Et eh bien là, euh, il y a la Terre et puis il y a ce qui se trouve à la surface terrestre, qui est beaucoup plus léger qu'elle, comme nous par exemple, comme les, la poussière des chemins. Donc à ce moment-là, si la Terre était soumise à une force, elle ficherait le camp et tout le reste, tout ce qui est à sa surface, y compris les océans, ça resterait dans le vide. Donc euh, Ptolémée se dit, bon, ben, je veux bien envisager les idées les plus folles, mais ça, ça va pas. Quoi. La Terre ne peut pas bouger en fonction de ce principe. Hein, le petit dessin que j'ai fait euh, qui euh, évoque un montage euh, dans lequel il y a un cercle qui roule sur un autre cercle. Ça illustre très bien cette idée d'épicycle qu'a eu Ptolémée qui permet de visualiser cette espèce de retour en arrière que fait la planète au cours de sa révolution. Et ainsi, Ptolémée pensait qu'il avait sauvé le, mythe du cercle, avec des trajectoires divinement circulaires, même s'il n'y avait pas qu'un seul cercle. Alors là, vous voyez euh, l'idée que Ptolémée avait doté toutes euh, les orbites planétaires de ce système à, deux cercles euh, qui permettait de corriger différentes anomalies. Et c'est là qu'on débouche sur quelque chose d'absolument fantastique. C'est qu'en fait, euh, bon, pourquoi est-ce que les anciens voulaient absolument euh, avoir une maîtrise sur la position des planètes, parce que c'était lié à l'astrologie, c'est extrêmement important. Euh, le destin des rois dépendait des configurations planétaires. Euh, on ne déclarait pas la guerre à n'importe quel moment, on, ne faisait pas des alliances, des mariages à n'importe quel moment. L'astrologie était la, reine des sciences. Donc euh, il fallait absolument avoir une maîtrise sur le ciel, pouvoir prédire les éclipses, pouvoir prédire ceci, pouvoir prédire cela. Et avec ce système, c'était déjà pas mal, mais après, euh, comme il restait des, des imperfections dans le, pointage des planètes dans le ciel, on, a rajouté d'autres cercles. Alors avec un système à deux cercles, trois cercles, quatre cercles, on, arrivait à augmenter la précision. Et on, s'aperçoit d'une chose, c'est que euh, il n'y a pas de limite euh, à cette façon de pouvoir coller avec les observations. Et c'est ainsi que ce modèle a, tenu la route pendant 15 siècles. Et euh, à la fin, il euh, y a une anecdote qui raconte que l'enfant d'Espagne, lorsque son précepteur euh, lui avait enseigné la technique de Ptolémée pour avoir une maîtrise sur la position des planètes, il a eu cette réponse. si le Seigneur m'avait consulté avant de créer l'univers, j'aurais recommandé quelque chose de plus simple. Mais là, ce que vous devez bien euh, retenir, qui est extraordinaire, c'est que voilà, un, modèle faux qui donnait des résultats justes. Et après, lorsque, euh, avec Copernic, euh, le, Soleil a été replacé au centre du système, eh bien, les gens ont imaginé aussitôt que les planètes avaient des trajectoires circulaires, encore une fois. Et là, il n'y a plus de problème de retour en arrière. Mais en faisant des calculs avec des trajectoires circulaires, on arrivait à des résultats faux. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui disaient écoutez, votre système héliocentrique est bien gentil, mais ça marche pas. <laughs> Hein, ça donne pas de bons résultats, alors que le système de M. Ptolémée, alors ça c'est intéressant, parce que c'est très précis, et en plus c'est infiniment perfectible. Donc on avait un modèle juste qui donnait des résultats faux, et un modèle faux qui donnait des résultats justes. On peut faire maintenant un peu le point on est toujours dans le modèle géocentrique. Euh, et le modèle géocentrique, au départ, c'est celui d'Aristote. Alors voilà ce modèle, la Terre est au centre d'une série de sphères concentriques. Alors chez Aristote, euh, les trajectoires des planètes sont des cercles qui s'inscrivent sur ces sphères. Pour Ptolémée, c'est un petit peu sophistiqué, disons que c'est presque des cercles avec euh, des petits allers-retours. Bon, ça change pas la philosophie générale du, modèle. Et puis toutes ces sphères euh, concentriques centrées sur la Terre, on voit le Soleil, cest une qu'une grosse boule jaune qui tourne autour de la Terre, et eh bien, euh, se présente un peu comme des poupées russes. Et puis tout cela s'est mis dans une dernière poupée russe euh, extérieure qui est la, la, sphère céleste qui tourne aussi, puisque la Terre ne bouge pas et que c'est le ciel qui tourne. Donc cette sphère céleste porte les étoiles, puis à leur retour c'est tout noir. Mais dans ce modèle, euh, même revu et corrigé par euh, Ptolémée, euh, Ptolémée ne s'intéresse pas du tout à la nature des astres. Pour lui, ce qui compte, c'est leur position dans le ciel. Pourquoi Parce que ça a un caractère fonctionnel. C'est une mécanique. je veux dire que c'est entièrement axé sur l'astrologie. Vous voyez, par exemple, au XIIIe siècle, quand vous arriviez au centre de gravité de la médecine médiévale, à Salerne, en Italie, euh, eh bien, euh, quand vous arriviez, avant d'être reçu par un, médecin, euh, vous aviez un, assistant qui vous demandait votre date de naissance afin de calculer la position des planètes dans le ciel à ce moment-là. Quand vous arrivez chez un, praticien, on vous demande votre carte verte et votre numéro de sécu. Là, c'est votre date de naissance, absolument. Donc, c'était la, fonction du, modèle modèle Ptolémée qui a marché pendant 15 siècles. Extraordinaire, quoi. Mais il ne faut pas oublier une chose, par exemple, c'est que du temps d'Aristote, euh, les, planètes, c'était des, objets légers qui flottaient dans le ciel, toujours avec la même physique, les objets lourds ça descend, alors les objets légers, à la limite, il y en a qui sont très légers, comme des ballons, quoi, flottent, ils flottent dans le ciel. Bon, mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous retracer toute l'histoire de l'astronomie de A à Z, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un modèle. Donc euh, là, on a rapidement euh, évoqué euh, une astronomie qui est centrée, un modèle qui est centré sur la Terre, après centré sur le Soleil. Donc il y a Copernic, il y a Kepler qui arrive, qui dit mais c'est pas des cercles, c'est des, ellipses. Donc tout ça fait d'énormes progrès. Et là, c'est très amusant de situer une petite anecdote euh, qui est liée à une tentative qu'a fait Kepler de créer un modèle pour situer les planètes dans leur distance croissante par rapport au, Soleil. Hein. On sait qu'aujourd'hui on a une loi empirique derrière qui est la loi de Bode. Et euh, je vous ferai une vidéo spéciale sur les idées qu'avait Souriau là-dessus. C'est pas mal. Mais en attendant, je vais chercher un bouquin pour euh, illustrer tout. C'est dans cette bande dessinée de la série des aventures d'Anselme Lanturlu que <clears throat> j'avais pour la première fois euh, consigné ces dessins correspondant à la création euh, par euh, Johannes Kepler de son modèle de système solaire. <clears throat> Alors ici, vous avez donc Johannes Kepler, un homme assez tourmenté d'ailleurs. voilà <clears throat> les principes de son modèle. Donc euh, Kepler se dit qu'il euh, faut absolument utiliser les objets géométriques, la sphère, et puis euh, il y a également des objets qui sont les polyèdres de Platon, qui sont fabriqués avec des polygones réguliers qui sont le triangle équilatéral, le carré et le pentagone. Donc <coughs> ici vous voyez que Kepler part du Soleil, centre du système, et euh, il a représenté une sphère sur laquelle s'inscrit <clears throat> l'orbite de Mercure. Bon, maintenant, autour de cette sphère, il va placer euh, un, polyèdre de Platon qui est l'octogone. Euh, l'octaèdre plutôt, excusez-moi, l'octaèdre, l'octoèdre, ça veut dire la face, donc il y a huit faces, et pour fabriquer un octaèdre, vous prenez deux pyramides de Khéops <clears throat> et vous les recollez selon leur base. Voilà le dessin qui se trouve ici. Donc chacune des faces qui est un euh, triangulaire euh, est tangente à la sphère sur laquelle s'inscrit l'orbite de Mercure. Et maintenant, euh, donc Kepler va tracer une sphère qui est repose sur les, sommets de cet octaèdre. Alors voilà cette sphère. Et <clears throat> selon lui, eh bien, si la petite sphère intérieure, c'est celle sur laquelle s'inscrit l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus se met sur la sphère circonscrite. Maintenant, on déplace un petit peu tout ça, on reprend à zéro avec la sphère sur laquelle s'inscrit l'orbite de Vénus. Et cette sphère, on va de nouveau l'inscrire dans un nouveau euh, polyèdre de Platon, qui est l'icosaède. L'icosaède <clears throat> est un polyèdre régulier qui est fabriqué avec 20 triangles équilatéraux. Et euh, donc, euh, en appliquant son, ce qu'on appellerait de façon moderne euh, son algorithme, Kepler va disposer cet icosaède de telle manière que chaque face soit tangente à la sphère. Puis ensuite, il va tracer une sphère qui repose sur tous les sommets de cet icosaède. voilà. Et à ce moment-là, pour lui, eh bien, c'est la sphère sur laquelle va s'inscrire la trajectoire de la Terre. Alors, étape suivante, on prend cette sphère <coughs> sur laquelle s'inscrit la trajectoire de la Terre et on va de nouveau la placer dans un, un, polyèdre de Platon, qui est le dodécaèdre. dk en grec, ça veut dire 12. Donc il y a 12 faces. Ces 12 faces sont des pentagones, et chacune de ces faces pentagonales est euh, tangente à cette sphère. Et maintenant, en poussant encore plus loin sur l'algorithme, euh, Kepler va tracer une sphère qui va s'appuyer sur tous les sommets de ce décaèdre. Et cette sphère, eh bien, ce sera là-dessus que s'inscrira la trajectoire de Mars. Ensuite, euh, donc, euh, <clears throat> Kepler va chercher dans la boîte un nouveau polyèdre de Platon, on déplace tout ça, et autour de cette sphère sur laquelle s'inscrit euh, la trajectoire de Mars, eh bien, il va placer cette fois-ci un tétraède, un tétraède à quatre sommets et quatre faces qui se trouvent là. Donc chacune des faces triangulaires est encore tangente à la sphère sur laquelle s'inscrit l'orbite de, Mars, et encore une fois, il va tracer une sphère qui, elle, va s'appuyer sur les quatre sommets du tétraèdre. Et pour lui, eh bien, c'est sur, cette sphère que s'inscrira la trajectoire de la planète Jupiter. Voilà. Donc, euh, euh, il continue on passe à l'étape suivante, on prend cette sphère sur laquelle s'inscrivait l'orbite de Jupiter, on va de nouveau inscrire euh, cette sphère à l'intérieur la nouveau poléte de Platon, qui est le dernier qui reste, c'est-à-dire le cube. Hein. Donc à ce moment-là, il place cette sphère dans un cube, chaque face de cube est tangente à la sphère, et ensuite il ne lui reste plus qu'à tracer euh, une sphère qui va passer par les huit sommets du cube. Voilà donc cette sphère. Et ben, cette sphère, c'est elle qui va porter l'orbite de Saturne. Bien, tout ça est très précis, euh, compliqué, et vous devez vous demander pourquoi est-ce que Jean-Pierre Petit a fait tellement de dessins pour nous présenter avec autant de précision le modèle euh, de Johannes Kepler concernant le système solaire, alors que maintenant c'est quelque chose qui appartient à l'histoire, mais plus à la science. Effectivement, euh, maintenant nous disposons euh, euh, d'une façon d'arranger les planètes qui est beaucoup plus subtile, c'est le modèle empirique de Tintus Bode, sur lequel on reviendra dans une autre vidéo. Mais mettez-vous à la place de Kepler. Les gens cherchent à l'époque à décrire ces objets divins que sont les planètes. Donc si c'est divin, c'est géométrique, et si c'est géométrique, bon, eh bien, je vais chercher dans les polyètes de Platon. Alors, il a cinq polyètes de Platon, donc il y a cinq intervalles, donc six planètes. Alors, les planètes, ben, il a euh, Mercure, Vénus, euh, la Terre, Mars, euh, Jupiter, Saturne, Six planètes formidables, tout colle. Et à ce moment-là, on construit une belle maquette en montrant tout ça. Et vous savez que il y a une euh, septième planète qui est Uranus, elle n'était pas encore découverte à l'époque. Si ça avait été découvert, qu'est-ce qu'aurait pu faire euh, euh, Kepler Il aurait été chercher un sixième polyèdre régulier. Or, en mathématiques, on démontre qu'il n'y a pas de sixième polyèdre. On ne peut pas fabriquer un polyèdre régulier avec des hexagones, par exemple. Ah, par contre, si on prend un polyèdre non régulier qui est fait avec des, <coughs> des pentagones différents, eh bien nous avons un exemple d'un polyèdre qui a créé euh, une religion euh, au sens de religaré, qui reliait des, des hommes euh, sur une même ferveur, une même croyance, une religion qui intéresse des centaines de millions de terriens. C'est le culte du, football au Le football au que vous avez sous les yeux, c'est un polyèdre qui est fabriqué avec 32 faces et nous avons euh, des hexagones et nous avons des pentagones. Bien, et eh ben, revenons au modèle de Kepler. En fait, c'est une illustration de ce mariage euh, entre le mythe et la science. Et nous verrons dans ce qui va suivre que c'est loin d'être fini. Euh, alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait réussi à faire au Moyen Âge avec ces polyettes de Platon Eh bien, c'était le, départ de la chimie, ou plutôt ce qu'on appelait l'alchimie. Et euh, chaque euh, polyèdre était associé à une substance. Par exemple, le cube, c'était la Terre, euh, l'octaèdre, c'était l'air, l'icosaèdre, c'était l'eau, et le tétraèdre, c'était le feu. Alors il restait un cinquième polyèdre, qui est le dodécaèdre, et à ce moment-là, on pouvait se dire, mais à quoi était-il lié Eh bien, il était lié à la quintessence, la cinquième essence. Eh bien, figurez-vous que dans cette cosmologie moderne dont on va parler euh, plus tard, euh, cette quintessence a l'air de nouveau de focaliser les intérêts. Euh. En fait, comme on le verra tout à l'heure, l'époque moderne est propice à la renaissance des mythes. Par exemple, nous avons tous ces machins noirs, cette science noire, cette matière noire, cette énergie noire, ces trous noirs. Bon, mais avant de passer à, ces sujets, euh, j'aurais besoin de vous parler un petit peu euh, de Descartes, de Newton, euh, Einstein.